respirar no hi ha cap pressa Només em vaig deixant anar per la finestra La llum m'arriba al dia, esclar, no vull visites Ni res que em pugui despistar de les estrelles Tinc una cova al meu palau, no hi ha rellotges Sorolls que em puguin desvetllar Tanco la porta, Tanco la porta i em poso a ballar Jo només vull viure música m'atrapa, em posa mil i em calma, em dóna les respostes i és de sort que m'acompanya. el calor reconforta La lava és el niu i ara et sents sol estones Ara que tens tot i tens soroll de fora T'ofega la pausa, l'àrbit aflora. mm, Els núvols són lluny, però saps que vol ploure Mitja vida i te n'adones, no has parat en anys Què faràs, què diràs, acceptaràs els danys Ara toca, agafar forces per tornar a lluitar Per un món que no desperta i a poc a poc es va apagant viure així a poc a poc i bevent de l'aire tenir temps només per mi fer tot allò que està en stand-by avui no sortir d'aquí no respon a